бичлэг хийгээгүй нэг 7 хоног очлоо шүү дээ. Нэг ганц бичлэг хийдэ ёо. За өнөөдөр юуны бичлэг хийх вэ? За үтсэн. За хайп бичлэгээс орох сервер байхгүй юм чи одоо. Юу вэ? Энэ юу гэсэн үг юм бэ ой? Ой. Хоцоц. Oh my god, my life is done.